кое-кто, смеясь. Вверх посмотрел, днем от старости стал. 나의 두려움이야 따뜻한 내 맘과

цветут армонии, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс а не во фраке.